Portugal akhirnya menang membungkam Israel bermain di lapangan Stadion Portugal Kamis dini hari. Gol pertama dicetak oleh Bruno Fernandes. Dan yang kedua siapa lagi kalau bukan mega bintang Juventus Portugal, Cristiano Ronaldo. Gol Cristiano terdapat dari umpan Bruno Fernandes dari pojok kiri, lalu Cristiano mengempaskan tembakan keras dari pojok kiri gawang. sini ada hal yang tak terduga. Setelah babak pertama selesai dan wasit meniup peluit, ada pemain salah satu Israel mendekati Ronaldo. Hmm. Dan lalu meminta menukar jersey dan Ronaldo pun mau memberikannya. Dan menukar bajunya dan mencopot dan diberikan pada pemain Israel tersebut. Hmm. Padahal waktu dulu sebelumnya, CR7 pernah menolak untuk memberikan kaos dengan pemain Israel. Pada akhirnya, pada menit ke-70, CR7 diganti oleh pelatih karena sepertinya Ronaldo kelelahan